Fala pra gente que eu é sou a Nath. eu sou a Isa. E o que, que a gente fez aqui hoje? Nós viemos reagir ao comeback do Blackpink. Que o This Love finalmente chegou! tá esperando o comeback, não é mesmo? Gente, a gente Meu sabe Deus. como as coisas funcionam na empresa dessas meninas, né? Que, né? Então, é um comeback a cada um milênio. É um comeback a cada 35 anos. Então vamos, né? O único alimento nós vamos ter até 2030, então então bora aproveitar, gente. Mas antes da gente ver o comeback, gente, a gente sabe que hoje o dia é sobre Blackpink. Vamos zerar o TCLs tá? Mas a gente quer falar muito das nossas irmãs amiguinhas maravilhosas, maravilhosas que tem uma página incrível na internet, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que assistem nosso canal são multifandom. Uhum. E tem muito Army Blink por aí, tá? Então, muitos! Muitos, a gente sabe. Eu mesmo sou uma Army Blink. Army Blink no, no sangue. <laughs> então é a página só BTS Pesadão. E elas são muito incríveis, gente. Elas misturam BTS com humor, com humor, tipo assim, você não é K-pop, e você vai se identificar com a página. É a gente nem precisaria né, falar, falar delas, mais. porque elas são muito mais famosas que a gente, mas a gente fala porque a gente ama elas demais. Então, qual que é a sua bias? É você. Ah, minha você, Lisa, é mas a gente é outfor aqui nesse É, nós somos outfor, a gente chama todas elas igual, gente. Elas são incríveis. Tô nervosa. bom? Ai, meu Deus! Tô muito nervosa, ah, gente. I'm so nervous. Tudo que eu queria pensar hoje na faculdade era Também, eu também, eu não tô, eu não tô, Ai, eu não tô, eu não tô, eu não tô bem. Então vamos começar. e morreu. Revolution. Meu Deus, eu não sei o que tem. Acabou muito rápido. Por que eles não fizeram três horas de MV? Eu tô passando mal. Por que, que já acabou? Eu não sei o que pensar. Ah, mas eu tô pensando uma parte. Preciso ver essa parte. Passa quanto você sente? Que é tipo uma conexão que a gente tem. Você sente que você tá ouvindo a gente? apaixonada. já, eu não sei, eu, tô, eu acho que eu tô. Sabe quando você tá em estado de choque? Não sei, você não consegue nem, tipo. Eu não, eu não, eu não reagi, eu acho, assim. Não vi esse vídeo, mas a gente vai ver depois que a gente desligar a câmera. Eu tô nervosa. Para, tô nervosa. Gente, olha, o vídeo vai sair hoje, vai entrar agora praticamente 6 horas. Daqui a uma hora e pouquinho a gente vai estar tá fazendo uma live. Então vai ver o nosso vídeo, pois é. dá mais Love. E quando a gente estiver fazendo a live, a gente vai dar mais opiniões sobre o vídeo, que a gente vai ter tempo de sentar, a gente vai assistir mais, né? Absorvido. Vem encontrar com a gente. Fala, hey. É, anhão.